lewat nih lewat ke sini guys terus berpasang-pasangan yang ke sini seperti ini guys ini mbak kayaknya bisa keluar masuk ya guys kita masuk dari sini fotonya mbak dia lagi berfoto sama pacarnya Ayo masuk kita bisa ke sini lihat ini seperti ini seperti ini ini yang kesannya lagi ya guys yang jalannya ke sini kita nggak bisa ke sini dikarenakan ditutup kita nggak bisa ke sana pokoknya suasananya ya seperti yang ada di kam di film-film lah mungkin itu tempat-tempat rumah-rumah kayak gitu ya Jadi seperti inilah gambarnya ada di sini seperti ini terus ini pakai lift ini yang kita ke sana ini yang ke sini ini apa ini tidak bisa only staff berarti ini untuk hanya yang bisa dilihat ya sudah saya guys let's go kita turun ini ada lift kita turun lagi guys jadi ini yang kita pertama masuk tadi kita masuk tadi keluarnya dari sini guys jadi yang sebelah sana kita belum review kita ke sana lagi ya yang sebelah sana saya tunjukin lagi jadi yang depannya seperti ini kita bisa ke depan kita dek mau ronengan luar kono mau orang nggak ini yang seperti ini nggak bisa dilihat ini pakai lift seperti ini ini yang ke atas tadi ini loh dia lewat ya kita ke sana deh capek guys oh mungkin dulu ini tempatnya untuk ada dari sana ini ditutup gitu loh guys kayak penjara lah ya itu berarti kita tadi di atas terus kita ke sana Dek, awak dhewe mau terus rono piye? Ya? Tapi dia dhewe rono rono, gak kena dibuka ya kono. Uh, oh yo, iya. itu nggak bisa dibuka ya guys. Ini hanya staff-staff saja ya. Pokoknya ini tidak untuk umum, cuman yang tidak umum dibuka-buka begini. Jadi ya maaf ya guys. Maaf saja. Seperti ini. Cukup seperti ini tempatnya. Dek, api loh, Dek ini cewek guys terjuku seperti ini oh ini toilet lagi jadi ini toilet lagi nih ini nggak tahu apa tapi yang yang jelas kita nggak bisa kesini. ini yang nggak atas tadi ditutup dari bawah seperti ini seperti ini ya guys dari atas maklum ya guys saya baru kesini, jadi saya nge-reviewnya juga tidak sepandai orang yang review saya berkali-kali ngomong saya tidak bisa ngedit dan tidak bisa review seperti ini tempatnya ya seperti ini ini bersejarah guys sangat bersejarah ini non aktif 2016 non aktif baru non aktif dulu ya aktif ya seperti tadi bagus kan kurang, kurang, kurang mungkin seperti itu nanti saya, saya tambah di deskripsi apa ayo eh, dek wes dek foto kita ke sini kita ke sebelah sana ya guys seperti ini tempatnya kalau mau tahu ya guys toilet toilet lah pokoknya ini isinya toilet melulu tuh dari tadi seingatku toilet lagi jalan sebelah sana kita lanjut dia anu, ke sana ke sana ya guys sebenarnya ini untuk umpan makan sekarang tempatnya untuk buat makan untuk untuk apa ya guys untuk berholiday loh sini seperti ini kita nggak bisa ke sini ah respon seperti ini bisa dibaca ya guys staff only mungkin lain kali bisa kalau mbak-mbaknya kalau yang mau itu bisa ke sini visitor visitor itu kayak kayak apa ya kayak kita pendatang lah pendatang dalamnya seperti ini guys sebenarnya bisa sih cuman karena mungkin ini uh, covid jadi tutup mungkin sebelah sana bisa sini nggak bisa nggak tahu kita masa seperti ini mana buka ya dek mungkin dari sini loh dek Jadi depan oh iya dari depan oh nggak bisa dek dek ya Allah celana apa <laughs> keren guys ini orang barat-barat semua dek Rono dek restoran iki ya, dek iya ya bar bar wong barat dek aku pengen yang dhuwur lho piye ya dek munggah iso apa ora dek dek awake dhewe urung munggah rene lho munggah apa ora pengen apa ora eh munggah dek engko wong mangan apa ora iki kita naik dulu guys bisa ternyata aku pikir nggak bisa tadi maaf ya guys separuh ini bagus kan bisa datang free Seperti ini deh uh, guys mungkin ini dulu tempat terus ini ini yang tadi yang tadi ya guys saya nggak bisa ke atas tadi nggak bisa seperti ini mungkin ini kamar-kamar lah untuk tahanan atau apa ya guys seperti ini hey, eh, sini. Yang bisa dibuka tadi yang sebelah tadi seperti ini guys pemandangannya seperti ini jadi bisa kesini gratis orang barat sama gratis pokoknya tempat bersejarah di Hong Kong ini tempat bersejarah ya guys bersejarah intinya ini tempat bersejarah Ya, seperti ini keindahannya eh dek isoning ning nah ya stop masih bisa ke atas lagi level masuk seperti ini Orang-orang. ora-ora ora-ora <laughs> ora-ora katanya seperti ini ya guys Hah. <sighs> ya saya ulangi lagi kita nggak bisa masuk kenapa ya aku selalu review tidak bisa masuk seperti itu di dalamnya seperti itu masih ada lagi buat di atas yodek yo ngepu pora seperti itu guys keindahan nasional bisa dilihat dari atas sekarang buat bar munggah nih para dek eh, udah ya guys segini aja aku turun ayo ayo guys turun udah ya aku hmm, ayo ayo mah yang paling atas itu guys jadi cuma di lontai aja ya maaf guys nggak bisa lama karena kesorean seperti ini terima kasih ya guys sudah mengikuti perjalananku hari ini ke tempat polis stasiun keindahannya kayak diperbarui diperbarui ngono setiap tahun berubah tempat yang bersejarah yang belum pernah saya kunjungi ya guys di Hong Kong. Terima kasih telah melihat video saya dan mengikuti perjalanan saya hari ini dari MTR menuju polisi stasiun ini panda bye bye see you next time ikuti perjalananku selanjutnya ya guys ke museum-museum lainnya oke okay? bye bye